C'è solo un luogo a New York dove poter ammirare una delle skyline più belle del mondo e questa è Hoboken.